Off topic que creo súper necesaria, problemas con NAT estricto y doble NAT en Xbox One y NAT 3 en PlayStation 4. Como saben me mudé y tuve que instalar banda ancha de Telecentro de nuevo. Me instalaron el modo de Sagen con fast 2896 y me llevé la sorpresa que tanto en One como en PlayStation 4 aparecieron problemas de NAT. La NAT es importante si quieren jugar juegos online o tener más velocidad de descarga para los juegos. Yo no juego casi juegos online pero sí descargo juegos y me molestaba mucho tener esta restricción en las consolas. Me navegué todo internet, foros, YouTube, taringa por inga, me hice todos los tutoriales entre el modo en abrir los puertos, aprendí cosas que no tenía ni idea, pero aún así me seguí seguía pasando lo mismo, la NAT en doble NAT y estricto en One y NAT 3 en PC4. La solución, señores, señoras y personal de atención al cliente desde el centro la encontré en Twitter. Hice un tweet pidiendo ayuda y preguntando si a alguien le había pasado lo mismo que a mí y el usuario genio Marvel me respondió con la posta. El secreto está en llamar y decirle que querés poner una cámara de seguridad por IP y que vino el técnico que te dijo que era imposible debido a la NAT y que tenías que sí o sí tener NAT 1 o NAT 2. Nunca un problema. ¿Y saben qué? Les llamé, les dije eso y voy